Отличная карта, не правда ли? И вы сможете ее скачать после... Стоп, лайки? Ты серьезно? Мы же не какие-нибудь там. Вы можете скачать эту карту прямо сейчас. Ссылка в описании.